di Papia Papia, final, entende? il grupo que vai tocar também, um custo de mate me detém, a orate. Tem um chão que un com a outra em cor. Estranho, não? Outra em cor. Tem a outra em cor. Não tem que... Porque eu não posso fazer a camisa Non me prender, se estou na tina. Não tem camisa de pé. Tem que estar esperando. Oh, è un bernan. não, cara, mas uma fase de bom. Tá né? Por tá entrar. Né? Tá, Meu caso é a minha hóspede hoje mandou primeiro. Discriminação, uma geral, desão, e preto. As minhas imensas pensadas, explica você nyɛ ne na tɛ ne é bila ŋo o laa tá ga da bastante do nome mal joga baixa por uma bias na boa eu deixei mais grande mesmo que foi nós tendo nós na da pá na pá é de uma tá sala tá é para de não sala do rei de gente assim que para nós, outro nós, né, se nós, se nós, se nós se nós nós, se não se nós se render se é por peso, diferentes bestias, não? Nós somos muito bons, você sabe? Por exemplo, a mim... O que é que eu estou casando? Oh, não, não é. É que a maioria é muito bom. O Jorge Gurmão. O Jorge, cara, um desses aqui, um tem de modemores, não é dia Todos. Não tem cara. Imapianha. o Brumingo. É Brumingo, tu sabe, Kujaya. É Brumingo, tu corre, corre, corre, corre, corre. Se tu chega outra manhã, tu tá, corre, tá, corre, chega aqui, essa rainha, nem pra calar, cabendo aí, bom. É Brumingo, tu tá vai lá? dado, no, no tassiópico BS-1, ¿no? Nosas cosas BS-1, nosas cosas más inteligentes. História de um cachorro. História de um puxi. Tu sabe isso? Cachorro não dita por a papo. Eu estou aqui, Tu está serido. Bom, Papa dios te tá passa todo dia isso aqui. Né, o seu cachorro é do meu âmbito. É que den su manta. Hoy yo estoy un Que dia vou te acabo porque trabalho bem? Miami. Давай. Лунна день, лунна хо. Que dia vou te que porque trabalho Miami. Um dia que eu vi, eu digo, papo Deus, Senhor, todo dia vou te contar que é homem não, eu estou só amanhã, estou encontrando. džambre da drumim. Se está bonus da ki su será se ra, i no sonho meni to na sonju, ela vai ser calma. Ligão. Ora, Deus passa amanhã, não? E um o que ele acabou, hein? Eu também sei, não, Deus que, isso amanhã da digo, vamos? Então, vamos. Não se vai seguir, cachorro. Não sabe que trabalho, hein? Amanhã, Deus. Já, você tem que assim, ah, I got Charlie's on. So, listen in. Ouvi também entender. Uma reunião turbestia. Turbestia. Sa. Stop de tipo papia. Então prometo que top tipo de papia. Eu tenho pedido desejos do ano de papia. Mas. Você vai morar tu? Ela vira bandeira. Se assim, você. Deixa eu ver. Né? Ah. mais. 各位能给让的？喂，杨中文，reunião do PSA e Santa Maria. E aí? Nós temos relação sexual para nos copiar primeiro, nós vá, vá, vá. Dentro do é outra vez, né? Que puxa o ar aqui. Não. Quando vai, vai é de onde? Outra. Cachorro ficou disparado, deu outra vez, né? Eu só saí ali, cachorro, livre muito. Temendo duro, duro. votarse dos. Tener. Después de ave. Cambiar. Mostrar relación. Son da pera. Ci ho tentato di già ore tenne e da pera non pira l'uomo vuoto Anto, chi cosa vuoi ultimo palabra? Chi cosa vuoi ultimo palabra? Pero cae lo ma prendo questa cosa, poi mi cagnavo, no? Trappavo, mi o cacca, mi potete? Perché gli è dato O uè. puxa que era que assim, tá, o murado tudo. E trava assim, vamos lá. Jolie lá. Vamos lá. É história de cachorro com puxa. Na meta, mami, eu não estou. Vou imaginar, vou se dar na casa. Eu acho que esse dia não é. muito masha chega, sali vamos ganhar não vou, sai o sali bisa di non não bingu não saco, babinha aqui, bien ki pre ko ne ne ongo bisa ko bu ki ki msi bu bisa ko ki bo na casco vou bai ta yin né? vai eu assim tá o avô televisão tá tendo um bom sponsor vou. é aqui base ou mi tati que mwen se chon kobo, pa é que ou ki te asini la, ou zeke tati kobo pare ou mapye, ou zeke sen. Deixa. Deixa do bom. Até aí? A outra vai para dentro, na outra vai. Também para o salão está acabando dentro. Eu não estou perto. A mim não mata nem com nem. A mim não mata nem com nem. Perguntar tá? a carga alta. acquis une compression et la paille e na pia bel be kaga ya bien c'est trop capito dai va e beh e ce l'ha non conosce coi andiamo qua che ciao fisdali tu qua ho dovuto uscire e e é bom, nada tem, que palo de namas aqui. Então, nada dá que bala, então, palo de namas. Eu só dá o de palo, vai de bala. Futebol, futebol, mesmo gosto. Futebol também da mesmo gosto, tá? Maneira, uá, tempo que o olho na guita toma bala. Dá um tempo pelo, olho na guita. Olho, mas você, se você não quer saber. Depois de lá de mim, eu vou atrás. Ok? Eu estou me dizendo que depois de mim, eu vou atrás. A mí tengo que tomar vaya, a mí tengo que tirar. Un día o diretor técnico que do con não para pasas normalmente, não viene, el tipo mío se a vos te para atrás marcha, marcha, marcha, marcha, marcha. Um, da força para Andrew Jones. Só beisebol, então um, um, um deporte com, com, com grande chance de dinheiro. Você quer, vou botar na você bomba equipo. Equipo, vamos botar na, por favor στο νορμάλ να δωρήσα εγκράτη να μπουν μαγιόρ não τα νάμισε educado. A de gasto coach e manager não nome se educado, nome se comportamento do do fuyo. E da para se aqui, e da bate. Dá um rio. O primeiro, prometa vida com o teu chute tá de graça. Dá com o uno. A outra segunda pascava, pero a terceira também que não vai. Vou para o bate com 30 voy para ti, Nurimaná. Mira que te escribirá. Sim, tá? É coisa maluca. Papiamento do gênero. Papiamento da tá rico. E há uma só coisa, Aí sim, ó. Pero, agora vou ver papia, depende como consciente tá, o da papia, não tem como dizer mal. Então vai, tomar mesmo um papalo. පිළිතුරෙන් a මිත පසබයි a වාගේ පාලන කියන ගාය එසේනිකේ. Eu digo mesmo, pero não vem assim, pai. Eu não como. Eu digo mesmo, eu digo mesmo, me visto algo do corpo quase bruto. Eu digo mesmo, pero não sei coisa bem, porque eu vou pedir de lá, e vim do er meio para trás. Vai pedir er de lá e vim er meio para trás. De lado e para trás. então. Alô? Então tem palavra vulgar, tem palavra malu, Palavra malu por exemplo, da maneira organiza. Ustedes essa ustedes is. Essa you yes. Essa é a palavra malo. Tu vai por um na bem, vários grãos. Tu vai malo. A palavra vulgar depois que nós estamos da palavra mal, passou, digo <laughs> né? isso, meu amigo, Adunami com que vamos lá, que nós também papo de, bah, primeira vez que vocês na, na, na, na Cuba, não? Digo, Nandi, é plantagem de, de carne. Ah, ou se botar, começa, agora vou quitar e vou negar, já tá vendo? Vou mostrar, tá usando. tá usando, Bom, então, ora bem, Yabo, bom, nós estamos. Ele é bom, Giovanni. Na Cuba, cai. Ora vou quitar A, vou te pôr O, que te vira. Conho. Então, para nós, conho, palavra mal, palavra vulgar. Por, me que explica possível. estimar. Coño, con palabra, voy voy. Vamos, explico N. Coño. Coño, não coño, maneira da pinta, coño. Agora vou pôr mago e coño. Eu reconho. Mas é um e coño. É coño, né? É país e coño. Não, tá assim. mirando. Ese luego, maestro. Yanki, paki da kutotin harika. No sé si que programa nanki ta pes arlat de aquí. No sé programa aquí ta noche lat nada pasa. No tiene potencia audiencia pues pues lat anoche el programa Antomeso de do el programa lota sindek completamente sin break de madrugada, directamente fuera de la isla, nos queridíamos cuando nos sabe con su presencia el canal de nos y nos está en B, também canal de tres. Pues queda pendiente pasó pronto sin break con B Cruz. going to chubby bula. Idol para. Irulaga sisi tekan bawa idol para. Lanta bula herkai para sa kundi curva. Dito. Pô, sabe que vai. quando tá auto com pastura y lomba. La mesa de bomecita, arriba stool y pasi. Pasó nanti un, um stool de plástico. A mí sin televisión, esto me es como puta, Dandy. Mesmo com o puto, uma hora para outra, pia danado. Tirar a tua. Sempre avisar. tempo que problema y lomba, mamá lleva la lomba. A todo ya, se este puede operar, nada, una mis angúas, le lecones, Acá no para ir con mis sacos, mis sacos no tienen mis sacos cortas, fe de cortar, pío arriba. La lomba, fe de cortar, pío para arriba. Siente nada, por ir cose, ve. Y miedo. Ahora no cose, dan cose full. Se eh, cose cortar, A sobra será será bopo biva. Ku no? para voy a mí te voy para cá e o único e un de, eclipse, você acorda, suerte. A nuestro siglo, milenio, milenio, volto, é è bonita coisa bonita. Ma c'è veramente. está a corre dia aí está due soli a te, o da me e solo da, da mirascur. Anto compara, anda a vai lugar, galimpa. E a manica sende, né? ma c'è great. Depois é para tu gente contento, a onda andava, né? e o ambro, me casablo, Ngani yo mami. Respeite como que no está. Tranquilizado. Pero oh, que un cos más espectacular. en la radio está, captura de conta. Agora nós con con con sí, nós Kiko. después, con Eclipsa, un um outro. Eh, está la televisión, eh, se que fica que e otro? Eh, aquí en 63 años, nos tiene privilegio y miré ve. Sí, lo estamos mamando, no ve a miré. 273, anos. a minha hora é a minha tem quanto? Eu hora é a 321 anos. Da maneira. Portanto, agora é não me tem lugar de ao vandanga. Shonan Puya. Tu és aqui da Puya. Tu és. Puya, tu cos tabu. Tempo para chiquito. Bomávate do nabo é, eh, eh, eh, anisado, costem, para puia. Ai, é muito respo. bat, era só que muito sulão foi lugar. Pereço. Ah, agora, ai te piquei lá respo. Aí em puia, vê, ai te pica. Donemos aqui com junta vixo, com é muito tá puia, costem, mas é bom. Você tá agora da baby. Pero ora que vira grande, os orbo virar grande, mais de puia lá, não? Mas nem por isso, como que faltava? Porco, o que tá rodando? Gustavo, vou dar um punho dentro com você para qualquer no aqui. <laughs> Ah, querida, inconforme, não? Inconforme. Pero bom mestre, passou-se posso dizer que coisa que estava dentro, rumano? Vai daqui, bom mestre, pui lá, com vai. Passou, se não, estava em lá, era tempo vestilão, bem, bem arriba, bem arriba, chega tempo cabeça, então está J-E-E-D na de cá, tá? mariga durante den de um antes aqui, de um caminho caminhante. Será, será? Passa baile, um gai, assaltei. Carrei de atrás, põe o cuchillo sua barriga e diz, e se você grita, me tem que? É marico. ai! Tinha um ramo bieu. Ave bombo bieu, mano. É eh, Anda, vira com ele, vou, anda. grande. Sí, en Ávila grande. Es gente grande, Irán. Van a casa tiene un señor así grande. Cuatro pies algo. Te llegan ni cinco pies Él ha morido con unos años. Esta vieja la vida. Es mira más grande. Va a viejo, sí. Pero en fin. hombre viejo viejo by check que es por trabalhar ainda. llega y assim, eh, eh, mira, doctor, para Mickepa boiudami, pamiweta o ipotrahiwa minda. Doktor Wacker, Wacker. Pero pace in 83 sa è picco. Pa Chico mi sapeva che cosa é grande grani cavolo, non lo vuoi mais não estamos conta Ok? La o papel de un o envío, vai, chega ao hospital, la uno no laboratório laboratorio, corren. Llegué nada, mucha gente estampa el papel, firma, de uma gente, sim, nem. Ahora eh, vio para en el papel, ¿verdad? el agua que aún vio. Y otro, eh, nota también mes <laughs> ah, ok. É, parte também é coque, é coisa que é, é parte mari, não, não tá bom conta, tá, tá para mim que é pro Ok, tá bom. A trabalha pela quando de pote né, seré. Vai a de parte 50 de é, é, é, o seco tinha banda, trece para mim, trece de pote aí. Aham, da, da qual é essa? ok, lá vai. E baño na cana. Lá dentro tem banho, que hora, meia hora passa, muito muito preocupada. Boa. Três quartos de hora, homem, que sai de E muita mulher começa a virar nervioso. Caramba, está aqui. Uma hora bati, ela chama eh, security hospital. Mira, não, vem, dá a porta, abre, aí é biotarimbe e concha o EC. Pati, o que passa? Eh, Menino, boa nota, vai querer me Menina, mas pro bem, com mandrete. Nada. Jai Maprubé com vez, Tampouco. Jai Maprubé com dois man. Oh, me devola me encorrabia batra aqui. Yeah, yeah. Ei, mas, mas me custou 50 milhões de cura atacame. Era na picame do caminho. Tá bom, gente? Pai, sim, se não pegar outro caminho, não. É bom. É vai gente a rua. Depois doce bancas são para ter um bar. Agora muito bom que sirve de um bar aqui em o Ambro. Mire, morrendo a ti mais. Mira! Que que morreu em Cuba? Ah, eu tenho que morrer. Mira, vira para mulher. Só basta problema, eu tenho que acabar. Para mim, expliquei quem me culpou? Tinha um parede a cama. De telefone, a mulher vai com o telefone. ah? Não, não, não, não, não. Não, não, uma ideia. não, não, tá bom, sim, ok. não, Ela vai não, Um gajo assim de embarque, triste também. Um amigo da Bodreira Brother que passava. É de. Você sabe que sabe se porta correu, mas tá para mim. Não, turou em sali. Diz, um morrendo, sali, turou, ora, fiquei que da missa. É, é, é tá para bem, isso bem, bem, isso cabei, bem. Morrendo, gusta. Bem, acabei, sim? Isso bem, também? Chanang, está Rondônia, tem que aqui que está. Já? E bala não de brial. Bala brial? Bala brial, não que mais? Ah, brial! Vimos a prova bala não. <laughs> que um ombro todo dia é até que morrer. Está é tendo de morrer, não? Mama de u, Preparar comida para mim. Mama de u, Me trabalho trabalhar. Deixa meu pai não para mim. Assim, né? mama de saiu, u, aqui, mama de u, isso é todo dia mesmo. Um dia não né, vai uma festa, não né, fuma. E a casa te fuma. É e a cai na mesa e... Mama de U. Preparar e para mim. Morena, me por mí ya. ya. ¡Tata de cuatro! É coi, coi, Munda, vida moderna, chorando. Agora que indico, ele vai morrer e chegar melhoramento na casa. <laughs> Lá. Pero, oficial. Sabe que veio. que hora que vi um curso novo, um, um produto, whatever, não está bem, um, não também que é número, como é? Então, não está trazendo número para nada. Por exemplo, um viagem, eh, eh, nada cambia inteiramente, é coi a televisão, nada cambia completamente, nada chama RCTV. RCTV. Amawake, RCTV. Rudolfo Cruz Tavale questo è o nome di Rudolfo. Poi è Cruz Rudolfo Grusta é isso. ja, da RCTV da, Dime dimmi il está. Pensei a me sì, non è stato, sei che meno. mas Rodolfo Cruz, Tabale. Oh, ma ponevo i buchi telefone, tu caminho de Nesquibi. Havia um grupo de, Venezuela, bem grave, um, um novela na Aruba, Viernes Negro. Vamos, Bará, Navin, Giancarlo Simanca, Mimi Lazo, um grupo de gente. Un nos se se cá este filme, así que director dijo oye, vale, ¿tú sabes, sabes de qué se murió Rock Hudson? Y sí, de la sida. Él dice, no, no, no, no, no, no. ¿cómo que no? Salió en los periódicos, en la radio, en la televisión y todo. No, no, no, Él no se murió de la sida. ¿De qué entonces? Él se murió de RCTV. Mira, mejoré el para coño, Rock Hudson, rico. Antes la murió de RCTV llamar a mi ah, marido, Caca, me cómo a pensar, amigo, Pero ¿qué que que, que qué, no no qué, digo, repartiendo culo toda la vida. Mira, más a quibra papel. cuando un par de eh, hasta hasta en la televisión, y na radio y de Vale Cruz, RCTV. Bombo quanta gente nada. También son días de Jorcán. Si por la papia, no come, dentro, coño, vos saber. Que vamos, pues, verdad. Me tapa mi casa, ah, está tacore. mi casa, o sea que agua sube, pasa, fule el la sube, ¿no? A ah, passa poco torpedo, para mi va vai, y De mi membro, dentro, qué é para na pariba, comer? Dije y largo. Y aquí Agustín, como cuatro políticos hasta ubicarse. Comiendo come bon. Sí. Si vos miras, eran un, dos, tres, tres, ocho, se tu familia está. Una familia que está aquí debe. No tengo guardo copa de anda ya es un viaje más. El coinero no está comiendo varios días y te manda cosas. Un gato guachado, rápido. Vamos a pasar a så hora der gente começou a viajar. Um de comer balé. Outro viaja, lá tiene guava. Outro viaja, te traz um curanto, botar traje hermeitis. E aí olha, ah, onde tem gelo, né? Me diz, ah, verdade, e é um cuiove, onde está aí? Sim. Assim está. E Frau fraude, qual você está estima mais? Você tata ou você mama? Ya, mi tata, mi mamá, sí, mi tata con mi mamá. Ah, mi tata sí, ahí. Carlito, si está para atrás, se va para afuera. Carlito ya no, a mí no hay ningún. qué manera el papi así? no, no, no, no, no, no, Jefrau. Pasó para mi mamá a tenerme nueve lunas largo prisionero. A mi tata, cada rato está derecho, pibe de mi cara. <laughs> un mucha, un baby cabinase, el Atlanta cara va que dos de a mi tata, dos de a mí no. No va que hay para abo, no, a me tampoco. Abo altro? no. A me tata con ya va. A me te botate, la bulla di tata di e coi coña y tanto lo vas <laughs> Yeah. baby nasce, ela nasce da tá papia. E é baby nasce da tá papia. Mira, prensa, com televisão, com rádio, tudo está dizendo, não, homem, é baby, onde busca tata, tu caminha, boa tata. Ela é papi, ela papi que doctora, né? hena entrevistei, e baby, e baby. Né? Om, por fim, a tata chega, dentro da câmera, uau, que baby. Me you! Hombre, mucho que te voy aquí. Empapia más. Uy. Pero, hey, mire, ganemos esta cañami. No, no, es la papia, está en impresa, que puto No tenía hasta filmar, pero ahora aquí. Mi, a mí te botaste, visa a mi papia si quiere? Papia, algo cumi, ¿no? Mucho para. Hombre, así en la queda, después la sana, la rabia. Mira, va a correr, que mucho. La saca lengua, baby dice Cara, me no sé, pero el lengua me miré un camino, me lo da. Dos abogados de más rabia de para otro. Anta odia otro la muerto. Un día nato para cara cara den calle. Es un día que otro. A mí sí no te jala, para ningún yubi puta pasa. Y otro día a mí sí pasa bruma. Yo he dado un privilegio para mi por presentado en noche. Na, eh, el canal nuevo aquí, nan, y me quiero gracias de, de antemano. Que, Eh, programa aqui com de Mitadengele e com pronto nos teatro a para deleitar, você não sentar na casa, está comendo chuviscos, tem, manda muita gente comer, mira, você não pode, está põe, na televisão, queda quieto, qual, quem avisa, come, muchacho, deve. Tranquilo, mas não dorme, você hora de muito lantar, de muito lantar, hora do rodedor, está aí, mamãe, Eso normalmente tarda na casa pero mi trabalhador se peta na casa também, e ora é. Grazie a voi immensamente e visa saposo, vi testima não Vale Cruz, com o tem programa Sim Break.